だから、羽織ってから行きなさいって言ってんじゃん。怒んないでよ怒ってないよ怒ってない。怒ってない。終了。さあ、始まりました、少量チャンネルの翔太です。今日は何をするかと申しますと、久しぶりのドッキリをしたいと思います。で、 今日はですね、どんなドッキリかというと、よくね、あの、YouTube で、あの、彼女の方が、ちょっと、エロい、エロいって言葉、がいいのかな <laughs> エロい下着を着て、ちょっと遊びに行ってくるって言ったら、どういう反応するかっていうのをやってると思うんですけど、それを僕もしてみたいと思います。と <laughs> いうのもですね、エロい服なんて持ってないんですけど、まあこの時期ですし、 タンクトップを着て、まあ彼がどういう反応するかをやっていこうと思います。わー、ワクワク。 <laughs> どうなんだろうね。それではやっていこうと思います。Let's ひょにょ。ポンポンポンポンポン。今日暑いよねきっとうん暑いと思う暑いよな天気いいもんねそうだよな はい、まあいいやよしじゃあ行ってきますどこ行くのて言ったじゃんそんな格好で行くのいや何がじゃなくてその格好で行くのそうだよえやめなよ今日暑いもんだって いや、暑いってなんでそんな格好で行くのねえ。 <laughs> なんか羽織ってきなよ。な、んで本当にそれ、それで行くのそうだよ。なんで恥ずかしくないの全然。恥ずかしくないの恥ずかしくないよ。恥ずかしいって絶対恥ずかしいって。やめなよ。ねえ。翔ちゃん何よ、うるさいな。 そんな裸の大将みたいな格好で行くの裸の大将じゃないよ。恥ずかしいからやめなさい、本当に。裸の大将ねえ。なんでなんかもう一枚羽織っていけばいいじゃん。え一枚うん。もう一枚、今日暑いんだよね、結構。いや、そ恥ずかしいよりいいって。いやいやいや、なんかこんぐらいでいいかなと思ってさ。そんなまだ真夏でもないよ。そうか。うん。だって、その前に恥ずかしくないの 何が恥ずかしいと思って生きてんのあなたは。だって、乳首透けてんよ <laughs> だからこうやって隠してたじゃん。だから隠すくらいだったらさ、ちゃんと羽織っていけばいいじゃん。なんで全然よくないいや、まあ、なんかリゾートとかだったらいいかもしれないけどさ、 <laughs> 沖縄とかでいるようあの終了。いいやん、いいやん。やプッププいプ。いいやん、いいやん。プッププップ。可愛いけど。よいしょ。 やめて何かそれで行くのはやめていやもう時間ないんだよね時間ないならもうちょっとパッと羽織ってそれで行けばいいじゃんパッと羽織ってあ何トイレ行きたいのあーくましていややめなってだから羽織ってから行きなさいって言ってんじゃん怒んないでよ怒ってない怒ってない怒ってない怒ってない 隙間からみんなやだこれがよかったんだもん俺一枚羽織ってから行きなさいなんかあれじゃないなんか最近さ、うんあの筋トレしてるからさめっちゃガタいいんだようんなんかすげえガタいい人に見えるやったお腹へこんでるうんまあでもなんか筋緩めたらさ、うん、ちょっと目立つよ多分その格好いやだ緩めない から羽織っていけば別にもういいんだってばうるさいな止めないでよやめなさいってもう本当にちょっとあれあったこれ着てな本当とやめなこれ着てってほんとやだやだ早くやだよ早くやだあ手通して <laughs> やだひょにょ なんもう恥ずかしいからやめてよなんでそんな恥ずかしい格好でいけんのバカじゃないほらこれの方がよっぽどいいじゃんはい、親じゃないんだからやめてそういうの親じゃないけど恥ずかしいでしょ <laughs> 親だから親って言われる家の中だったらまだしもさチェーはいじゃあそれでいいよ どうチェ、チェジューダはこんなん。チェ、チェジューじゃねえし、行ってこいよ、早く。チェ、チェジュー。だね。やばい。いってらっしゃい。どうも。うん。 忘れ物何なんで行かないのなんで行かないのなんで行かないの行けよせっかく一人でゆっくりできると思ったのに行かないさせねえよそんなやんななんでよはいというわけで今回は露出が多い彼女じゃないわはいというわけで今回は 露出が多い彼女を彼女じゃないけど <laughs> が飲みに行くって言ったらどういう反応するかをやってみましたわありがとうありがとうありがとうだからその格好してたのそうだよ座れよ座って座って座ってあちらでございますもうね <laughs> 歯じゃねえんだよ <laughs> じゃじゃーんというわけでですね今回は、えーと、タンクトップを着て家から出ようとしたら果たして心配性の彼氏はどういう反応するのかやってみたとやってみ <laughs> ましたいやもうなんか心配っていうよりかさよくそんな格好で外行けるなと思って本当うん結構夏場だと割とリアル いやなんかさ <laughs> ここねちょっと乳首すごい透けてんだけどちょっと見ないで見ないで見ないで <laughs> 終了心配したいや心配はしてないよ心配心配はしてないけど、うん、逆いや別の意味で心配した大丈夫かな翔ちゃんみたいなあ本当。だってこれでさ、うん、この格好でさ、うん、よく外に出れるないやもうもう出れるっちゃ出れる <laughs> 出れるっちゃ出れるけど うん、だってこれで飲み会にね友達が登場したらちょっと引くよ <laughs> えそうかな、うん、割と俺の夏場はこんな感じだけどそうな田舎だからでしょ <laughs> 田舎だからはいというわけで今回は心配あそう心配やっぱ心配したか心配したもうちょい告知こうようんというわけで今回はですねこんな感じで、終わりましたけどはい <laughs> もう本当にやめなさい、はい、その格好です、はいはい、ごめんなさい